Десь А ты как делал 30? Ключи вообще? Я домой брал себе трехметровый, каждый в пяти 300 кг. А зачем ты Подношу. Вони толще. Ні, трьохметрові більше. Я вигружав сам. Вогником, блядь. Це там що, воно ЖБК чи що, да? Ну, делают вот эту хуйню, да. А, есть там? Я просто... Именно... А, тільки щеревими, так? Ну вот эти и, блядь, что он еще делает? Плитка, бордюр. А, так? Да. Єврозабори, не є. Еврозаборы В основном 95% это вот это. Ага. В основном це йшло за границю. А, в нього взагалі пішов? Да. Чотири фури в день приїжджав. Ну, Я йому дав рекламу на каналі. А як? Ми його у двох Ну так. Ну що, Саня? Як я казав, будь зови мені зараз отак бік-бік-бік, так? Зараз я тоді сина ще маякну. Ось отак, ой. Я ж тобі за що кажу, що ми тут були хочемо. Понятно. Ні, я тут один позвав, ви там вдвох. Понял? Все, прыгай там бери. Не спішиш. Ну, бери там. Отак поп'єш. Ні, це за це бери. Ні, ми... О! Це ж мені перекашувало. Зараз, зараз. Та ні, туди. Давай сюди ближче. Ні, ти не можеш. Та зачем туди давай? Вот так. Ну так, щоб на Ну я ж вам предложив. Плитку давай. Так, друзья, сейчас расскажем вам за плиты, что сколько стоит, сколько одна плита, размеры, цена, доставка. І покажемо зараз э, по щелевим плавам, що ми підготовили. Также мы с Саней занимаемся. нас. Э, маленьким зерноскладом Временным Ми ж його опустили, хорошо получилось опустити. І з обрізків сараю, що залишився профліст, ось отакий, з кирпичика. Отакий от. І ми обшили повністю по всьому периметру, ну типа цоколька. Зачем з криші капає вода і капельки будуть попадати на дерево, щоб не гнило дерево. Тобто, таким образом ми його защитили дерево. Ну а потом со временем зальем отмостку, ну, типа таке, щоб воду відводило. Ну то вже друга історія. І також позривали фронтони, були з э, ДСП, покрашено ДСП, воно вже погнило, порозсихалось. І теж будемо з цього профліста, куски ще є, зашивати фронтони. Ну а потім внутрянку вже заливати стяжкою, грубо говоря, метал покрутим метр. І на цьому, я думаю, і він буде готов. Ну і покрасимо. І він буде готов. Зараз ліса виставили з санів. Коротше, цим займаємося. Так, а де рулетка, Сань? Ага, Санька тут. Пошліть на щелеві поли. Санька тут. Так, по щелевим полам. Готуємось одної пліти, мені вийшов 520 гривень. От одну пліту я купляв за 520 гривень. Доставка я купляв у городі Харкові. Доставка вийшла 1800 з копійками. 1800 доставка і 521 штука. Мені їх треба було 18 штук. У мене вони лягають у два ряда, а так по 2 метра, 2 і 2 и по 9 штук. 4,5 метра тут, 4,5 метра тут. Саме состояння пліт, я балакав з водителем, він каже, що вони пліти роблять. Вони пліти роблять на експорт. Тобто ці пліти робили за границю. Ну а зараз, я так розумію, нічого воно на експорт не роблять. І я позвонив без проблем, привезли мені, і я по місту розчитався. Так як ми трошки соображаємо в строїтельних ділах і в самих ЖБІ производстві. Не раз забирали теж пліти дорожні, різні на роботі аеродромні і тому подобне. Я дивлюсь на состояння. Во-первых, немає пропелерів. Во-вторых, вона як лежить у пачці пліта, вона лежить як шоколадка. Друг з другом немає ні дуги, ні прогиба, ні горба. І пропелера теж немає. Тобто вона чотенько, як стекло, лягає на друг друга, ніде нічого, не одна е, плита не поведена. Розмір 50 см, длина 2 2 е, метра. Тут получается ширина ровно 50, а в длину колеблется на 2 мм. Тобто є 2 метра 0,5 мм, а тут, допустимо, верхня 2 м 0,2. Ну, це вже таке это уже незначительно. Самое главное, что состояние плит и сама заливка литье, то есть дуже ідеально. Ну і видно по цвету, що пліти супер і так далі. Так, йдемо сюди. Тут тут а ми вже викопали. Викопали, приготували саму ванну навозну і приямок. Приямок для насоса і для машини асінізатора, куди буде вкидуватися труба. <clears throat> Які в нас плани? Ми викопали, розчистили весь цоколь, от як ви можете наблюдати. І в нас виходить, що перед фундаментом у нас йде виступ ровно ну, 5-7 см з кирпича. Тут і там. Е, для плиты места с головой хватает. Мы чуть-чуть подрежем, там, по-моему, по 4 см, да, что углубляется еще в стену. Тут -то и там. То есть посадочное место сантиметров 10 с каждой стороны. И у нас получается, тут будет одна плита лягать на центр. І тут одна плита лягать на центр. І вони так в дві штуки і підуть повністю сюди. 4,5 метра, то есть 9 штучок лягає в один ряд і 9 штучок в другий ряд. Що ми робимо? Ми пробуримо тут е, дві таких, типа два приямка для Рігеля, тут і там. Зробимо П-образну опалубку, її положимо поки временно на типа стовбики, опорки. Зальємо рігель, що пішов там со стіни і тут со стіну. Забетоніруємо, заарміруємо, поваримо арматуру, зробимо опалубку і зальємо. Потім опалубку розберемо, зробимо по центру одну опору вже на несущий башмачок, такий зальємо теж опорний башмак, стакан. типу. І підіпрем ригель. Тут зальємо ригель, а під рігелем все буде свободне. І на цей рігель будемо опирати два ряда плит. У мене є и швеллера. Мы хотели положить швеллера, но швеллера со временем погниють. Мені сказав мій знайомий Олексій, привіт тобі, що з металу не робить, бо воно гніє. Він робить на комплексу, тому знає, каже, що дуже-дуже згнива. Тому зальємо рігель. Коротше, такі діла. Заливку понад стінами. Ми спочатку думали заливати понад стінами, там хоча б сантиметрів 10-15. см типа на що ложить пліти, ну в цього ми робити не будемо. Внизу ми зробимо стяжку, закатаємо все ілі мастікою, ілі гідроізолом прогріємо, закатаємо. І все. А стіни помажемо мастікою обичною. І таким образом не буде нічого впитуватися в стіни, вниз. І все, і будемо набиратися буде і будемо викачувати. Коротше так, е, розстояння виходить 4,50 на 4. Тобто якраз дві пліти двохметрових і по 9 штук у длину. Ну а потім, вже коли ми це зробимо, поставимо самі пліти, розставимо так, як нам треба, потім вже будемо далі і стінами займатися, і потолок до ума доведемо, як я і казав. У нас на потолок вже матеріал весь є. Тобто на саму обшиву потолка ми з вагона зняли, а утеплитель у мене з сараю залишилось 3 чи 4 рулона мінеральної вати. Тобто отак. Ну и так само сделаем вытяжку в потолку тут, а и вытяжку сделаем в сарае для отъема, тоже такую самую, такого типа. Там зробимо в фронтоні вікно. Должно бути е, тут, де двері стоять, на чер... ну, типа, як ну, це ж буде фронтон, типа потолок, внутрішня частина. Ми зробимо вікно, щоб тут було світліше. Ну, а тут зробимо маленький такий прихожку метр на метр, чисто зайти, розсипати по сторонам, по бункерам і все. Тут все буде свободно. Голов на 20 мінімум, я думаю, буде то, що треба. По плітам по самим. Я обіцяв чоловіку, якого я брав хазяїну, що я ставлю його номер, кому треба. Під відео і закріплю в коментарях, кому може пригодитися в будущем. І ціна хороша, і отношення хороше, і качество пліт идеально. Поэтому плиты рекомендую. Действительно непогані, хороші пліти. І качество пліт, ну просто сказка. О, дивіться, як вони лежать, як шоколадка, без всяких горбів, прогибів, радуги і так далі, без пропелерів. Тобто вона ровненька, чотенька. Діагоналі я перевіряв, діагоналі теж чотенькі. Тобто форми у них не роздовбані. У них желізні форми, я так спрашував хорошо там занимается плитами, там плиткою, ще там всякі эти, бордюри і так далі. Ну, там кому треба, дзвоніть по номеру вже балакати. Я не знаю, ціна актуальна. Буде довго така, що пліта 520 гривень. Якби 520 гривень це не дуже дорого. Я дзвонив у Київ, ми дзвонили у куди ми ще в Донецьк, Дніпропетровськ і, по-моєму, ще в Черкаси, де роблять пліти. Мені сказали з Києва, ви їх зараз ніде не знайдете. Не в Харкові, не де, зараз нічого не робить, і це знайти проблема. Ми вам можемо, типа, як буде нормальне положення з бензином, привезти із Києва. Доставка більше 10 тисяч гривень. Ну, а пліти, по-моєму, по 640, да? ще й пліти дороже. Отак мені сказали. І обнадіжувала, каже, навіть не шукайте, нічого не знайдеш. Я ж давай далі шукати. І знайшов. У нас, виходить, від мене 40. 2 кілометри або 44 Роблять пліти хороші, ідеальні. І ціна ниже, і доставка, самі розумієте, менша. І тобто, все отлично. Вони вже у мене вдома і все хорошо. Люди займаються, роблять. Правительство сказало, займайтесь кожен своїми ділами, хто чим може, щоб економіка не не дала клина. Поэтому кожен повинен делать свої діла, не опускати руки. Викопали яму, воно вже все повисахало. Все думав, міркував, як, думаю, найду пліти. І от уже приділявся і метал, і ригель, все приділилися. Ну, зараз вагон закончимо, зальємо вагон, потім зальємо тут е, дно і будемо заливати ригель. Після ригеля кинемо пліти і будемо займатися потолком, потім стінами, воду. Ну, вода тут проста, бачок. У мене ось колодязь через 3 метри. От сарая накачав бак кубовий і все. <clears throat> А тут у мене сарай для отйома. Я ілі тут зроблю дверку, що там підняв їх до 2-3 місяців і перегнав сюди на откорм. Можу так зробити дверку, тут зробити всього сарай, або просто поставлю якусь типу, таку з поддонів е, ограждення, і вони самі сюди зайдуть. Ось рядом сарай теж 4 метри чик і зайшли. Ну, тобто, щоб не ганять, не носити, щоб більш упрощено. Не тягати навоз. Зачем щелеві поли, хто не знає. Воно провалюється, вони пісяють, какають, воно все провалюється в щелеві пліти і тут у ванну собирається. І потім раз там в скільки-то времени викачав или машиною, или же фекальним насосом. Отак, ширина щелі 18 мм. В одной плите вес 126 кілограм. Не 200 кілограм, як казали, а 126 Це по паспорту. Толщина пліти, ну опять не пліти, а ребер жорсткості, які йдуть по бокам. Ось ребра жорсткості по бокам. Це самі основні. Вона йде 100 мм висота. Ну а тут уже йде таке углублення. Кожна щель не просто рівна щель, а кожна щель внутрі отака. Тобто воно падає, воно не зацепиться за стінки і не буде налипати. Ну, ви бачили, розгрузку ми самі її вигружали. Так, да, тяжело, але це ж не то, що там днями робить, вигрузили та і все. Так само потихоньку самі укладемо порядками і, і без всякого шума і пилі. Коротше, отак. У мене весь матеріал є покупать не надо. Единственное, что подивлюсь по стенам, что там будет, но то уже совсем другая история. Друзья, всем спасибо за внимание и всем пока.